Ассаламу э, алейкум, бародар азиз. Ин имрӯз бозорро сумка мекунем шуло. Ачо, апеш видео тамоша кардан подписатся кунед, лайк ора бжиқин. Чан ка лайк ора бжиқин, ҳам ка видео мо рекомендацияда мебуроя, бисёр одам тамоша мекуна. Марҳамат, наворгида сал кунем ачо. Бародар азиз, имрӯз ина спинникора тамоша мекунем, насти боша ая лав берем. Бозор ина ина переходи. Пушти бозор. Марҳамат, ина спинникора тамоша мекунем марҳава спирник курчок груз поплёк марҳамат леска калакончико асентрезуаноку аёла тамошо мекунем ина бачо спинникои арзон арзонаш аёла омерем хола буланеш пул дедес буланеш пулака хола бу ӯтуз сом она бу алтмиш беш сом булари чӣ хола етмиш сом ҳафтод сом ин майдаш шаст сомони буда марҳамат насбиникона тамошо мекунем ё арзон арзонакош буда ана бо даи ҷаш қиматош буда буларо нечи пул хола алтмиш сом ichida trosligi bor betrosligi bor buni ichida trosi bor a bunavi trosi bor bu yetmish so'm ha shaftol so'mi bilan mana bu oltmish so'm bu oltmish so'm shast so'm nechi metr bo'la qoladi bu bir yetmishmi ikki o'n bor biri qirq bor biri yetmish bor uch metrlik bor lekin bularni ichi turba emas turba emas yo turba mana bular turba bular уже nozik bo'ladi bular turbalik ish qiymati shu mana bir yuz yetmish so'mlik mana bu bir yuz oltmish so'mlik mana qiymat qiymati shaxsan avtocholomda bu nechi metr bo'ladi xola bu bir oltmish e, uch oltmish diametri shast santimetr uch metr uch metr marhamat bu qanaqa firma xola bu qanaqa firma bular original deb beradi bizlarga ana leskalarchi xola leskalar qanday bo'lyapti leskalar mana bu bir qirq besh so'mlik bor o'ttiz besh so'mlik ruloni qirq besh so'mmi mana bu ruloni mana yigirma besh so'mlik bor mana besh so'mligi bor 25 pan somon ina hmm, mana o'n to'rt so'mligi bor o'n ikki so'mligi bor pan somonda ruloni hmm. bunisi nechi pul dedingiz xola mana bunisilar o'ttiz besh besh pan somon o'n ikki so'mlik bor ne نيش دوزا ee, ne نعم أنا أبو زمانو كلاسي Ular ilk somdan. İlk somdan. Yonadiganı ham ilk somdan. Ha, marhamat. Bu ham ilk som. Bular 4 som, 3 som. Abloklar 4 som, 3 som. İşinaş, sesimday, iş. Mana 9 somlar. Tabii bu iş ham. Bular 9 som mu? Ha, mana kabloklar somlar. İş ham 9 som. 9 8 7 var. ulari yetti sakkiz olti ana quyosh har so'm hach marhamat tomosha qiling ana guruz груз chalyapti xola gruz gruzlarmi gruzlar mana bu kattalarimdan bor sakkiz so'mlik bor yetti so'mlik bor olti so'mlik bor besh so'mlik bor to'rt so'mlik uch so'mlik bor mana ay hash so'ma to'rt sakkiz to'rt so'm to'rt so'm bir so'mlik bor ikki so'mlik bor ellik dirhamlik bor jasima disma sesima panju gramm xomashyo ne грузу panju dirham да marhamat ana kurchoklaringiz-chi xola kurchok kurchoklarni eng qimmatlari mana bular bor mana mana bular 20 so'mlik yigirma so'mmi mana bular o'n so'mlik besh so'm bitta kurchok dadada nechta bor xola ichida олтита бештар шуд онта бор он сом неш даҳ сум буда мана ҳоз он олт сум неш шонздаҳ сум буда ана булара тӯр сум лек мана булара була тӯр сум ана кейин пачкаликларим бор сакт сумлик бор тоқуз сумлик бор он сумлик бор он беш сумлик бор ҳашт сума даҳ сума понздаҳ сума ҳар тӯр буда бачаҳо марҳамат ҳамошо мекунем ана заги душколарга булара хола bular bor olti so'mlik bor bir donasi bular shash bir yarim so'mlik bir so'mlik ellik dirhamlik bor mana bular bir so'mlik bor marhamat як panjo panju sesimi har xil bunday marhamat tomosha ekan hmm, mana shuncha narsalar bor endi mana bozor kolxozobod bir yuz oltmish so'mlik bor ikki yuz ellik bor ikki yuz yetmish bor o'ttiz so'm bor qirq besh bor qirq so'mlik bor keyin mana maydacha bor yigirma so'm kattarog'i yigirma besh so'mda bular qancha xola yaktada uch yil yaktada hafta yaktada shast dusada hafta bunisini nechi bo'ladi bir yuz qirq oltmiz so'mlik yo'q yaksada shast so'm ikki yuz ellik yo'q dusada panjav so'moni ikki yuz yetmish dusada hafta so'mon o'ttiz so'm siz so'moni qirq besh chil so'mon qirq chil so'mon Mana bu 35 so'm bo'ladi, unisi 20 so'm bo'ladi, bunisi 25 so'm bo'ladi. Ne iş? 25 so'm ona 25 mu? Bu 25, bu 20. Ha, iş 25 bu da iş 5 so'm. Marhamat. Ana setkalar qanday to'rlar qola to'rlar? To'rlar hammalari originallarim bor. 120 so'm. Bularda metrda necha pul qoladi? Bular Bular metrmi? Yevromi? Metr, Metre Metrga 1.5 so'mlik, bular metrga 2.5 so'mlik. Još da volim sa mom da mi trošina. Shetga o'sh. Tandakan yo. Marhaba. Hamma razmer Bu butiklarchi xola butiklar. Butiklarmi? Aha. 170, 170, 270, 130, 150. Bu 170 ha? Yaxshida avtobus somonina. Bu polni odam kiysa bo'ladi, ha? Ha, polni men. Isham yaxshida avtobus somon. Kamizon. bunisini qancha dedingiz xola va ikki yuz oltmish bo'ladi desant shassov bu nimaga qimmatroq xola утепленный утепленный ichida ha ish утепленный buda marhamat ikki yuz yetmish oltmish dedingizmi ikki yuz oltmish desanta shassov buni 260 bir yuz oltmish bo'ladi ana prostoyim bor bir yuz o'ttiz bo'ladi prostoy yaxshi prostoy prostoyisi mana shu ha Kaltası bir yüzü 40 bo'ladi. Yine kaltaş yaksatçı soğumda. Bunun üstüne hiç buluruz hala? Bir yüzü öttü. Bu prastoya. Yaksatçı soğum merhamet. Ana bu... Mişokları var ana. 260, 250. Hı hı. Ana stollar var 60 so'mlik var. 100 so'mlik var. Mana bu 100 so'mlik. Bu mu? Mana bu. Ha, ish 100 so'mda. Stolcha. Bu setkalarni ne puldan xola? булар буд сум эллик сум саксан сум ки майдаси бор си сум ина панҷоҳ сумон иш ҳаштод сумон марҳама ина ҳамаш аст ин бозори нав бозори талхозобод тамошо кунем бачаҳо иш сесад сомон дар ина сетка тур марҳама тамошо кунем бачаҳо қайса бура а манаву сеткаларам и си метр буда чанд сомон хола бу бу бредра инаи чорсаду шаст сомон буда си метра иш чорсаду чил сомона барҳама барҳама тамошо кунем ина бачао тамошо кардем ҳама чиз ҳастай бародаро тамошо кунем бозори калхозобод бозори нав инаи ҷам икра мада бачао сенза сомон дуоза сомон ҳар хела ина экранчо ҳама чизо аст бачо тамошо кунед маълумам аса хола бубти ишларизгоҳ ма савоб оред барори кор майли хуб